El odio se conserva hasta que decido abrir el frasco Los sueños no describen como unos quedan asco asco como que no existimos y vete vale ¿De verdad creen que estaré entrenando un perro despreciable? Ante los demonios no debe haber piedad Daré variedad en su tormento Encontraré al causante de este gran rencor Por mi hermano, por mis padres, en un instante todo me lo quitó Yo voy a encontrarte no me arrebataste Solo quiero vengar todo sacrificaré para matarte Consecuentes de obtener poder Mantener el mente no seré el ofreceré sin dolor Que detenga mi misión con Buscan nuestra carne Cazan los hambrientos, los fuertes apartan Con un contrato su alimento Ser de Hunter no es un simple juego No busca amigos, solo al demonio de armas de juego Conmigo tengo tres sentencias que acortan mi tiempo maldición libero Te entrego y cuánto tiempo te queda cero Acorralados, disparos, balas por el salón Intento detenerlo pero empeora la situación No podía dar más y menos todo sacrificó Con tal de que el próximo en irse no sé yo Cautivaste de lo haré también por ti Tantos que perdí creen que me voy a ir Pronto voy a acompañarte, el tiempo más se acorta Con que mate a quien quiero matar, nada más importa Yo voy